salom salom do'stlar trend klub kanalida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman yana bir bor ho'p bugungi videomiz investitsiya to'g'risida bo'ladi investitsiya nima u qanday u va nima uchun investitsiya misol tikilayotgan summa e, qo'yilayotgan summangizga nechida foiz summa bilan e, depozitingizni e, to'ldirib berishadi o'sha summangiz qo'yilayotgan summangiz ham qaytadi o'zi misol uchun ming rublga o'ttiz uch foiz deyilgani bu uch yuz o'ttiz rubl so 1000 rublga 330 o'ttiz rubl e, qo'shilib qaytadi do'stlar bir sutka yetti sutka mobaynida e, bu proyektda yetti sutka yetti sutkada o'ttiz uch foiz yetti kunda o'n ming rubl tikilsa uch ming uch yuz rubl bo'lib har haftasida qaytadi do'stlar tikilishga qancha summa o'sha qo'yilishiga bog'liq aslida suv o'zingiz qo'ygan summa ham qaytadi va foizlari ham qaytadi do'stlar Э, bu proyektni э, qulayligi shu tarafdan bo'ladiki э, shu shuni aytsam bo'ladiki o'ttiz uch foiz ko'rsatkich investitsiya haftasiga bu yaxshi ko'rsatkich boshqa investitsiya proyektlarida o'ttiz uch foiz bo'lmaydi aslida yigirma yigirma besh o'n besh o'n sakkiz e, ular e, misol uchun misol uchun emas real holatda uch kun yoki bir kun mobaynida bo'ladi bunda haftalik ko'rsatkich shuning uchun o'ttiz uch foiz o'ttiz uch foiz qani do'stlar mana hozirda o'n o'n ming rublga investitsiya qilamiz yetti kunlik investitsiya bo'ladi bu o'n ming rublga qilamiz do'stlar o'n ming rublga investitsiya qilamiz Xohlasangiz 100 rublga ham investitsiya qilishingiz mumkin. 500, 1000, 300 farqi yo'q. Chegaralanmagan 100 rubldan ziyodasiga. Bu proyekti men video ostida описанияда, kommentariyada qoldiraman do'stlar. Ссылкасini kimga kerak bo'lsa, e, videoni ko'rib like bosib, kanalda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, kanalni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. yangidan yangi proyektlar bo'lsa albatta men video qilib borishga harakat qilaman qanaqangi savollaringiz bo'lsa kommentariyada bexijolat qoldirib hamma kommentariyalarga javob bo'ladi videolar ham bo'ladi hamma narsa bo'ladi do'stlar ho'p e, mana ko'rib turganlaringizdek hozir mana gatova bo'ldi yetti kunga mana mana shu narsani e, tekst e, kompyuter ekraningizda tekst bo'limini ochasizda va o'sha yerda mana shu id id kodingizni saqlanib qilib qo'yasiz yetti kundan keyin shu narsa sizga qaytadi albatta e, misol emas e, payer koshelok webmoney kiwi kashlok hokazo qanaqangi kashlok elektron kashloklar bo'lsa bemalol pul yechib olish imkoniyati bor do'stlar ho'p hozir e, yana bir bo'lar sport yo'nalishini tushuntirib o'taman shu o'rtada biz hozir o'n ming rublga investitsiya qildik mana ko'rib turganlaringizdek mana shu yerda rezultatlar bo'ladi albatta mana rezultat bo'limi bor mana shu yerda qilingan misol uchun sportdagi barcha qilingan stavkalar sportga tikilgan summalar misol uchun qaysi komandalar qanaqa holatlarda o'ynab bo'lingandan keyingi holatlarni ko'rsatadi do'stlar Ko'rib turganlaringizdek, mana-mana shunaqangi holat menda. To'g'ri, o'rtada e, bir xil komandalar yutqazib qo'yish arafasida yutqazib qo'yishingiz mumkin. Bu 98% e, yutish imkoniyati bor, 2% yutqazish imkoniyati. Prognozlar, bor prognozlarni bemalol e, Telegram kanallaridan kanallarimiz bor trend klub kanali описаниеda qoldiraman uni ham e, prognozlar albatta yangi yangi prognozlar qaysi komandalar qayerda va qanaqangi holatlarda bo'lish darajalari bor do'stlar e, bu proyekt ssilkasi kommentariyada описаниеda bo'ladi do'stlar layk bosib kanalni qo'llab quvvatlaymiz mana gunday ko'rganlaringizda boyagiday o'n ming rubl investitsiya qildik yetti kundan keyingi bu holatni javoblarni mana shu qatorlarda chiqib keladi do'stlar shunaqangi do'stlar ho'p keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling bundan keyingi proyektlarimiz qanaqa bo'lishini qanaqa programmalarda videolar tayyorlashimizni bemalol kommentariyada video ostida yozib qoldirsalaringiz albatta o'sha proyektlar to'g'risida videolar qilinadi do'stlar proyektlar juda ko'p faqat e, sizlar sizlarga qaysi video yoki misol uchun qanaqangi video keraklisi to'g'ri kerakli to'g'risida kommentariyada yozib qoldirsalaringiz yana hamda xursand bo'lib qolar edik o'shalar to'g'risida video qilib darsliklar tayyorlab kanalga joylab boraveramiz do'stlar xayr sog' salomat bo'ling keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar